tak nampak. Ada ke? Mana <laughs> ada? Eh, bukanlah. Okey. Assalamualaikum. Ada sesiapa di luar sana? Okey. Ada tak sesiapa kat sana hari ini? Saya, Farhana Adnan, ada testimoni nak cerita lah. Okey, tengok. Sebab kita ni dekat Sarjana Utama di Sungai Buloh dan baru lepas solat so tak sempat lagi nak bermakeup makeup sebab masa pun dah suntuk jadi kita kena uh, cepat-cepat. Okay, uh, so for those out there yang ada uh, yang kenal anti Rohana hari ini, kan? Okay. <laughs> okay, so kita live eh. Okay. Ha, ah, ramainya <laughs> tengah check. <laughs> Okay. So, uh, petang ni, kita ada tetamu istimewa, alright, yang uh, testimoni sangat menarik, ya, yeah, sebab anti ni dia ada dah lama kan anti sakit? Ya, lama dah. Lama eh? Dah bertahun-tahun eh? Hmm. Okay. So, first of all, anti, nama penuh anti dengan umur anti boleh tak anti kongsikan hmm, sikit? Boleh. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okay. Uh, ah, saya Rohana binti Muhammad Yusuf. Alright. Uh, umur 69 tahun. Okey. Uh. Okey. And then aunty asal mana? Aunty asal Sungai Belun ni lah. Oh, aunty memang orang sini eh? Yeah, okay. Oh, that's good. So, mana uh. ramai lah kenalan kat sini. Ay, ramai. Oh, okay. Ramai lagi yang kat sini kita boleh tolong maknanya. Okey? Alright. So, aunty Rana, macam mana aunty dapat tahu pasal seluar ni? Siapa yang introduce dulu kat aunty? Hmm, aunty dapat tahu pasal seluar ni lah sebab sebab sakit lutut ni kan. Ha, jadi aunty pun tanyalah anak-anak ke ramai. Ni ah, enam uh-huh. orang. Oh, lima oh, orang perempuan-perempuan semuanya. Ha, uh, yang sulung lah yang duk cerita pasal seluar ni mak pakai ni mak seluar wow. Na- nama tu. nama Kak Long tu uh, siapa nama Kak Long tu panggil Kak Long Azni Azni, Kak Azni eh. Ah, siapa Kak Azni tu? Siapa kawan-kawan Kak Azni? Malu sangat. <laughs> Okey, jadi aunty dah sakit Aunty sakit lutut, sakit kaki ni dah berapa lama? Dah berapa tahun dah? Tak tahu dah berapa tahunnya dah. <laughs> Memang lama Aunty rasa. Lama, lama sangat. sangat. Ubat, makan, macam-macam ubat lah makan dah. Uh, uh, hmm. uh, ah, uh, okay. hospital lah gitulah. Ha. Oh, semua online, online semua cuba online, jugalah. Cuba, semua cuba. Dia order ke online dia tak bagi tahu kami. Oh, order online tak bagi tahu. Hmm. Tapi yelah nanti sebab anak-anak tak bagi kan. Yeah. sakit. Sakit. Ha. Lepas tu kita sakit nanti tak ada orang faham sakit ha, kita betul, macam mana betul, kan. Ha. Dia orang boleh cakap cakap-cakap je kan. Je. Ha. tapi nasib baik kali ni Kak Long ha, bagi kan? ha, menjadi Lung. kan. Insya-Allah. Alhamdulillah. Okay. Ha. So bila anti yang sakit tu bila sekarang anti dah pakai seluar alora apa yang anti dapat rasa kelainan dia cuba ceritakan sikit mula-mula, ha, pakai alora pen ni hmm. Alung pakaikan ha. Dia kata mak may cuba pakai ni okay. InsyaAllah mak boleh berdiri Kata Mm-mm. dia Okay Nanti pun ikutlah dia pakaikan Pakai-pakai-pakai Sampai selesa semua Okay Lepas tu borak-borak cerita-cerita dia cerita-cerita dengan Kak Lang semua tiba-tiba anti terus bangun terus bangun terus keluar <laughs> daripada bilik anti pun tak perasan yang anti boleh terus berdiri masya-Allah masya-Allah cakap Alhamdulillah Habis terus duduk kat situ Lepas tu anak-anak tu Semua peluk anti menangis Ya Rasulullah Alhamdulillah Ya keadaan Maknanya. gila Memang <laughs> emotional ah, memang habis lah Anak-anak semua suka lah kan Yelah selama ni mak ni tertengkuk tak boleh bangun dah tak boleh apa kan. Mm-mm. Alhamdulillah dengan Laura Pen ni nanti boleh dah berdiri dengan sendiri ku tidak nak berdiri nak meragut. Kata orang bergantung-gantung. Bergantung-gantung. Bergantung-gantung nak bangun tu. Ha. Masya-Allah. Alhamdulillah. Betul. Ha, lepas tu nanti ada macam sakit pinggang. Uh-uh. Alhamdulillah okey. Okey, ha. sakit pinggang maknanya dulu memang teruk sangat nanti ya sakit pinggang dia sebab Aa, ha, sebelum tu Aunty dah, pernah jatuh. Pernah jatuh terduduk kan jatuh tangga. Jatuh terduduk, jatuh hmm. kena lutut ber, ber, ber, bertumpu kecederaan-kecederaan yeah. balik bila umur dah tua kan? Ah, tengok Kak Long cerita sebab anti dia pernah jatuh hmm. lepas tu dia tersangkut lutut juga. Hmm. Jadi dah lama-lama tu dia punya sakit tu menjadi-jadi sebab hmm. tak rawat tak semua rawat, kan. Tak urut-urut kata orang kan. Orang dulu mana kisah pergi hospital ke pergi apa tak ada. Tak ada. Dia uh-huh. elok macam tu je lah. Tak apa minyak je. Betul, hmm. betul. Tapi dia sebenarnya dia ada eh, kesan kan hmm, dengan kesan dia dah lama. Ya, hmm. ya. So, okay. Saya ingat tadi uh, Kak Long, Kak Lang, Kak Nga pun ceritakan nak nak bangun kalau duduk tu yeah. kena pakai yang frame walk frame tu uh, kan hmm. sekarang tengok anti pakai just satu, satu tongkat, tongkat ni je tongkat je uh, anti pakai satu ni saja dan anti dah boleh berdiri diri. Jadi maknanya bila anti first time pakai tu itu yang anak-anak anti terperanjat ha, tu, kan? Anak-anak aunty terperanjat tu dia kata tak sangka pula dia kata kan seluar <laughs> Aurora pen Aurora pen. Ha. Ah. Ah, ha, ha. Alhamdulillah. Masya-Allah. Masya-Allah. Alhamdulillah. Lepas tu ada ha. aunty ada sakit macam kat yes. leher tu tercekik-tercekik tu kan uh-huh. bila makan. Ha, kadang bila anti anu buka bila free tu ha anti ha. ha, gilitkan dekat leher tu dalam sejam alhamdulillah lah ah ha, dengar tak tu anti cakap anti dia hmm. ada satu masalah dia rasa macam telan uh, telan macam tersangkut macam ha, sempit, sempit okey dekat uh, dekat leher lah so apa anti rohana buat bila dia tak pakai seluar seluar tu dicabut dia balutkan dekat bahagian leher yeah. okey ha. dan anti rasa selesa kan selesa lapang rasa uh, after ha. that ah. nanti rasa okey okay, ah, sedap ha. lapang ha. senang menelan, senang menelan. Ha. masya-Allah subhanallah mm, mm, mm, mm. so sakit macam ni mak ni dah lama dah lah lama. ni sebenarnya bila bila mak nak makan kan Mm-mm. kita standby air ha. jadi bila dia makan yang pertama tu dia mesti <laughs> cekik dia mesti kita cekik. So, okay. kita standby air bagi dia minum. Kalau Masya anak-anak Allah. buat makan kat luar, kat kedai mana, mesti... Mesti ada air. Air kena ready dulu. Ha, Kalau dulu. tak nanti boleh tersangkut dia, ah, tercekik. Ha, Tapi sekarang maknanya... Alhamdulillah. Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku. Alhamdulillah. Memang rasa ajaib kan? Betul, ajaib. Betul. Alhamdulillah. Apa benda dalam ah. yang hmm. buat jadi macam ni kan? <laughs> Sebab itu ya for all of you viewers out there ya masa saya dengan Kak Ida datang kat sini Dor- ah boleh boleh okey tengok Kak Ida nak say hi <laughs> okey ini dia dijelmakan okey ini Kak Ida ah ini Kak Long Kak Long siapa yang kenal Kak Long tu ha ni dia ha so tengok ah tengok Aunty pun tengok ni uh, peminat tegar Alora Pants ha pada siapa yang tengok video ni sekarang live kita pada yang kenal anti rohana please dapatkan uh, you know uh, call balik anti rohana hmm. mesti nanti anti rohana akan terus yang ada lagi kebaikan. testimoni lain sebenarnya. Ada lagi testimoni lain? Apa tu? Mak ni dia ada satu macam ketumbuhan dekat belakang badan ha. dia tau. Okey. Ah, ada ketumbuhan nanti? Alah ha, nanti ah, nanti ceritakan nanti. Ada ketumbuhan ha. kat belakang. Memang dah lama dah. Okey. Hmm. Daripada belakang. kami kecil lagi. Ha. Daripada anak-anak kecil lagi. Memang tak ada rasa sakit. Okey. Tapi pernah nanti pergi dekat masa tu duduk. Mana eh? Pergi ke hospital dresser tu cakap tak ada apa-apa makcik dia kata okay. tak sakit dia kata uh-uh. anti rapat pun, sikit uh-uh. habis okay. anti tak adalah nak buat apa-apa pun ha lalu tu sampai sekarang baru Tuhan ni tu, dia ha bila picit dia akan keluar macam nanak ma, macam nasi macam, macam nasi, nasi. okey ha ha ha ha okey berlubang ketumbuhan tu berlubang picit keluar, macam nasi macam jerawat yeah. macam jerawat uh. besarlah ni 3 cm. Okey. Hmm. Lepas tu sekarang ni apa okay. jadi dia? Dah, dah tak ada dah. Dia tak ada membengkak dia macam membengkak. Dia macam dah terus nak lepeh. Dia terus nak menutup macam ah, tu. Menutup ya. ya. Subhanallah. <laughs> Ini first time saya dengar ni sebab ah. tadi masa cerita-cerita nanti tak tak tak cerita. Tak cakap ha, kan? Tak cakap. Oh ha. ya Allah, masya ha, Allah. Lagi dah tu nak cerita kita ha. badan pun turun dah berat badan. Ya ya ya ya ya ah. cerita yang tadi pasal saiz baju, saiz baju yang cuba saiz untuk baju selalu anti pakai um, uh, saiz 48 XL. Okey. Sekarang dah 42. Dan 42. Masya Allah. Masya Allah. Baju berapa anak boleh pakai. Berapa lama pakai? <laughs> Baju anak boleh pakai. Nanti dah pakai berapa lama ni nanti? Apa dia? Uh, seluar alora ni. Alora ni dah nak masuk sebulan lah. Nak masuk sebulan. sebulan lah. Ha, dengar tu baru pakai sebulan. Aunty pun terkejut juga. Ha, betul ke? Bukannya exercise tau, pakai je sebab aunty memang ada sakit lutut, semua ha, kan sakit kaki. Okay. Mana boleh exercise kan? Pakai sebulan daripada size baju 48 sekarang 42. Masya-Allah. Uh, umur anti nak masuk 70 tahun ya. Hmm, yeah. Ya. Uh, yeah. jadi kalau kita faham kat sini selagi kita meningkat umur kita kita susah nak uh, lose weight kan nak turunkan berat badan, nak turunkan saiz baju tetapi hanya dengan pemakaian seluar Alora pen sahaja. sahaja. Ha tengok anti Rohana. Ah. <laughs> sayang sangat. Sayang nampak sangat sayang. <laughs> ha tengok tu. Siapa yang Ah, tengok tu siapa yang berminat telefonlah Kak Ana. Ha, anti Ana mesti anti Ana akan cakap Alora ya, Pants je. Alora Pants, Cerita pasal Alora Pants Alhamdulillah Ya Allah happy sangat saya Aunty Kawan-kawan yang di, Aa, ah, ah. di luar auntie, sana Rapat sikit Ah, Kalau berminat dengan Alora Pants ni Yes ah, Telefonlah Kak Ana ya Aa, Aa, Untuk nak sihat, nak Kalau yang sakit lutut InsyaAllah Allah. Aa, ya sakit, sakit pinggang, pinggang betul ha sakit-sakit badan betul? insyaallah ya yeah. hmm. dan juga seruan nanti macam tadi saya terangkan kan hmm. uh, ka, bila ni uh, sebab uncle katanya kan dikerap hmm. kencing malam hmm. kan seluar alura juga dapat membantu yeah. sebab bila kita pakai seluar ni dia memben, uh, merapatkan balik tulang pelvis kita hmm. insyaallah tak adalah kita nak bangun-bangun malam Ah untuk kita uh, nak pergi ke toilet mengganggu kan kita punya tidur malam dengan hanya seluar aurora sahaja kita boleh mendapat balik tidur lena kita yang dah lama yang kita dah tak dapat tu. Ah hmm. nikmat tidur nikmat tu betul tidur. Kak Long yang tak dapat. Ya, aunty pun memang susah tidur ah, sebelum ha, ni. Betul. Ha, ah, t- lagi juga ha. keluar ha. Sekarang ha, aunty kalau nak tidur je mestilah kata orang pusing sana pusing sini tak agak tidur-tidur. Ya. Dan nak sampai pagi barulah tidur. Yeah. Ya. Uh, sekarang Alhamdulillah dah lepas pakai aluan rapen ni, insyaAllah lah Allah mengizinkan. Uh-huh. Ya, ah. Uh, ah, nanti boleh tidur Alhamdulillah. Masya Allah. Uh. Ah. Betul Kalau nanti. tidak tergolek sana tergolek. <laughs> Ya oh, Allah. Dalam ini kita tak tidur-tidur lagi. Ha, pada sesiapa yang kat sana yang susah tidur malam. Tidur malam. Ha. Cubalah Alora Pen. <laughs> tak perlu sebut dah saya. Aunty sebut sendiri. Ah, uh, itulah uh, apabila kita sudah cuba. Baru tahu. <laughs> dah cuba baru tahu yeah. sudah cuba dah jatuh cinta ah ha, inilah baru lah. ah tengok tu anti ana hebat ya Allah hmm. jadi jangan tunggu lama-lama kat luar sana pada siapa yang kenal Kak Long kan uh, Kak Long, Kak ah. Ngah, Kak Lang, Aunty Ana cepat-cepatlah telefon mereka dapatkan lagi maklumat tentang seluar Alora ni. okay? Siapa nak sihat Ha, carilah Kak Ana gunakan Alora Pay. <laughs> Ah, tengok tu. Ha. <laughs> Dah tak perlu dah kita cakap. Dah ada orang cakap kan. Ha. Hebat selalu Alora ni <laughs> tengok. Okey, jadi. Alora punya apa, ha. punya pelanan, ha. anti pandai bercakap. Ah, tengok. Tiba-tiba dah pandai cakap dulu. Tadi tak pandai cakap ya. Oh bagus anti Okey jadi anti last but not least eh anti recommend tak pada kawan-kawan anti Ah, InsyaAllah ada dah kawan-kawan yang nak dikenal. <laughs> dan dah ada dalam kata orang dalam apa? Dalam ingatan, ingatan eh, kan? Lah. Ah, dah siapa dah nak pergi. Semua sakit lutut kan? Betul. sakit lutut. Betul. Ah, Okey. Ya Allah. Kita tolonglah mana yang kita betul. boleh. Betul. Kan? Betul nanti. Kita cinta dia. Dia lah atas dia lah kalau dia nak baik, nak sihat. Betul. Ha, gunalah Alora Pen. <laughs> Yes. Ini boleh jadi Cute. duta. Ah, eh, betul. Ini memang duta. After this memang kita punya duta. Okey, boleh siapa yang nak share, uh, boleh terus share kan. Share memang kita nak um, membantu ramai sangat orang kat luar sana. You can share this to a lot of people. Please memang kita niat kita nak membantu ramai sebenarnya kat luar sana yang sakit-sakit kaki. Siapa nak cari solution untuk ibu, ayah dapatkan seluar alora call us, call Auntie Ana, ya Kak Long, this is the pants. And juga pada uh, Kak Ngah, Kak Ngah, nama siapa Kak Ngah? Rosaini Ro- Z. Ah, cari Facebook Rosaini Z. Ada tak lagi? Siapa message lagi? Ada apa-apa pertanyaan tak, Kak Kak Ngah? Hmm. Ah okey, Waalaikumsalam Kak Saada. Sebab saya tak nampak dekat sini. Okey, ada apa siapa-siapa lagi tak Kak Ngah? Ah okey. Terima kasih banyak-banyak pada siapa yang nak membantu, nak share silakan dan suruh mereka hubungi anti Ana atau Kak uh, Kak Ngah, Rozan Rozaini Z ya atau Kak Long uh, iaitu Putri Syakila 4. Ah yes, ya, jangan <laughs> position ke lah, empat uh, ataupun pada Kak Ida ha inilah dia orang-orang dia dekat Sungai Buloh ya, dekat sini yang duduk di Sungai Buloh yes. hubungilah Kak Ana ah lagi sekali tu dia tak putus-putus jadi betul-betul ya dia memang sangat-sangat yakin ini ya. adalah sebab rasanya aunty rasa orang ha. Sungai Buloh tu mengenal dekat anak. Ah, ni. tengok tu. Orang Sungai Buloh jangan uh, jangan tunggu lama-lama ya, terus kontak aunty Ana. Ah, terus teruslah datang rumah uh, aunty Ana senang settle cerita kan nanti kan. Uh, boleh tunjuk terus boleh macam mana seluar Alora ni. Ah, uh, lepas tu boleh terus order untuk diorang. Ya. Ah, yeah. uh, kan nanti? Uh, hmm. okay, so Siapa nak lihat janganlah kata orang lupa <laughs> cari ke Ana. <laughs> cari ke Ana juga. Terima kasih banyak-banyak anti seronok Sama-sama. saya datang hari ini. Berbaloi masa saya dengan anti ya. ya. Ah ha, nanti lepas ni nanti kita akan interview Kak Long dan juga Kak Ngah bila mereka bersedia. Ah ha, dengan Kak Lang lagi. Ah ha, banyak semua. Semua kita nak interview kat dalam ni ya. Ah, okay. So terima kasih banyak, banyak siapa yang lihat, uh, siapa yang join FB Live kita pada hari ini. Uh, kongsikan manfaat Surah Alora. InsyaAllah yeah. ramai kita boleh bantu. Okay. So Assalamualaikum semua. Terima kasih banyak, -banyak Antiana sebab sporting sama-sama. sangat. Okay. Bye-bye.